сүрүлүү күчү брусокту ордунан жылдырганга аракет кылабыз динамометр менен күчтү аныктайбыз динамометрдин көрсөткүчү өсүүдө бирок брусок кыймылга келген жок демек брусокко болгон күч дагы брусокко болгон башка күч менен салмактанып атат телонун кыймылына тоскоолдук кылган күч тынч абалдагы сүрүлүү күчү болот тынч абалдагы сүрүүлүүнүн мааниси өзгөрөт эгер тело тынч абалда калса анда мааниси телога тиркелген горизонталдык күчтүн маанисине барабар брусокко болгон күчтү чоңойто баштаган сайын брусок кыймылга келе баштайт жана динамометрдин көрсөткүчү азаят тынч абалдагы сүрүлүү күчүнүн максималдуу мааниси сыйгаланып сүрүлүү күчүнөн чоң сыйгаланып сүрүлүү күчүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бар динамометрди байкайбыз дагы брусокту башка четинен коёбуз. динамометрдин көрсөткүчүн карайбыз көрсөткүч мурдагы ойдон калды демек сыйгаланып сүрүлүү күчү байланыш беттеринин аянтынан көз каранды эмес